Wow, sana all. Naglalandian na naman. Ang darating na yan. Naglalandian. Ayan, ayan, sige. Galak ng cookbook. Oh. Ayan. Ayan. Huli, huli. Guys, comment lang kayo if nagustuhan nyo. Ayaw niya kasi ma. Break up, tapos magbe-break din naman. Ayan o, naghanap ng Saan mall kaya sila pumunta? Bila kami Sir Maritz ng coffee. Nakasawa na ata kung dalawa. Bagay! Ayan, nakakasal na ata. Wow, bibili na sila ng ring ha. Ah, Nakasal na kaya? Opo. Magpapakasal na po kami ng simsim. Wedding ring. Walang size pa social distancing. Ay, hindi na. Hindi na. Usog, usog. Dito lang ako siya kung paano mag-higop. Dito dapat ako. Pagtangali, sobrang init na Yung mukha niya Paano mag-higop yun? Ulit. Pag may malamig doon. Pag may malamig doon. Party. JN. Ezekiel. Ezekiel ba pala mo? Hindi yan. Ano pa alam? Si Ezekiel, yun yung kameraman. Ay, oo nga pala. Ikaw si Brian. Ayan. Ito si Brian. Ito si Jake. Ang tawa mo. Hoy, ano yan? Lalaplapan na naman kayo. Ano naman, inuuli kami yung gamit. Anong gamit? Wait lang nga, Barrios to. Ah. Wait lang, wait lang, wait lang. away. Gusto <coughs> nyo ba talaga malaman? Wait lang. nothing to fear. Oh, I know you'll find someone who hears you. Oh, I know you'll find someone who helps you through the day. It'll soon be clear. When you find someone 27. who hears you Huwag niyong gagawin yan! Kasi pag ginawa niya yan, girls, sa mga boys. Okay lang, kasi eh, may laro lang yan. Tapos yung gawa mo, brikan mo na. D-A-W! Hey. You got the angel on your lap So guys, magsasalita na po ako about sa status namin ni Winnie Hazel Grace na hindi po talaga kami mag Huwag mo nga patayin, tinutuyo ka na naman. Sinto ka na eh, palaw mo. Opo, kami, kami po. Sing! Parang, parang vlog. First time ni JM sumakay sa Odo. Kamusta? Okay lang. And puyat. Saan tayo ba? Basta may puyat yung dulo. Ito sa akin. Okay, sabi ko sa tren. Kaya, pisot ka. Pisot ka. Pisot ka. Pisot ka. Pisot ka. Tapos sisigraduhin nga po namin mamaya. Yun yung first time mo, sir? Pero maganda sa'yo. Oh. Suggest lang po, Wim, ikaw rin first time magtambay dito? Ako, sir, maraming ganito sa Mindoro. Sa galera. Maganda sa galera. Sa Juras. <laughs> Layo nun. Labs, may favor ako sa inyo bago kayo matulog. Pwede ba pakipollow to? Sa IG ni Sir Manix at comment kayo ng Dan. Mamimili ako ng tatlong mananalo ng prestige set. Promise, hindi ako scammer. Loves you! <laughs> maraming salamat sa panonood nitong video na to